Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр мэдээ хэллээ гэж. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Эрхэм үзэгчдээ ингээд та бүхэндээ өнөөдрийн амраа бүлэг айлтгам мэжлээ. Тийм ээ. Positive Mongolians одоо суугаар явдаг хосын reaction. Ууч. Баграад хатгуурны масраа. Баграад. За бичлэгээ үзье. Угаасаа бичлэг үздэг ба. Бид нар угаасаа бичлэг үзэж эхэлдэг. Аш спешиал дугаар. Өнөөдөр бид бичлэг үзсэн. Тэ өдөр болгон бичлэг үзсэн ба. Баяр бичлэг. Юу цацаад байгаа юм бэ? Ариутлах юм шиг. Энэ амцааны үйлчлэг юм шиг. Оо хийн гоё. Оо. Хорт бэр. Амгаас яа. амархан юм шүү. Амархан юм. Өөртөө ингэж аа. Юу TikTok юм чинь хүмүүс яг өөртөө юм мэддэг болоод байдаг ч таамаг. Тийм л хүмүүс яг нэг иймэрхүү ирдэг шүү л гэж хэлсэн тийм. Яг хэлсэн болоод монголчууд яа нуу яах вэ мэдэхгүй юм шиг чаа. Яг үнэхээр яж тийм би Америкт одоо 6 сар хэлсэн шүү дээ. Яг нь иймэрхүү юм гэх юм байдгүй шүү. Аа. Пицца пицца хөрөж хөрөө өмнө колд байдаг байсан шүү дээ. Коло нэг задлахад төсгөө өсөж байсан. Тэр чинь нөгөө жолооч шууд албаар зэгшдэг гэсэн. Ургуур гэдэг шүү дээ. Үүдэнд комбиг савгууд байгаа. Залгаа хог шүү дээ. Тэр ямар компани байсан? Ах уцаар ярьж байхдаа дургуун жолоочин дургуун өрөх юм бол энэ байна шүү дээ. Аа тэгвэл энэ тэнд юу н юуны газар байсан ч гэсэн ресторан кофе шоп гэдэг. За тэр мөр гайгүй хоор шүү дээ. Онгоолгоод кофе ингээ задраад өсөрх юм бол тэр уралж өгсөн гэсэн үг юм. Зөөс тийж амжихгүй бах уу? Хүргэлтэн удаа нэг дургүй нь үргэж явах юм бол энэ бүсгэ өгч. Чи энийг яагаад сэгсрэн үгэл нүдээр задлах хэрэгтэй юм шиг. Дандаа нүдээр задлах. За байж байж байж гэж. Өөрөө ч задлахгүй задлаад өгдөө гэ өөрөөр нь задлаа. Тэгээ арайч бас хүргэлтэн дээр саяны тэр өгшгэлж Окей. Унгааж мунгааж бас арай тихгүй хаа тий. Зүгээр өөрөө хилтрүүлэхтэй тий. Бас тэгэж юмын янзалж явдаг ч бас худлаа бас тий. А манайш таа. Оо төвшин шаг. Сэмэн оо пипэкээс чинь тэний захиалах хөвөлт ирлээ. Ангуурчтэй байна. Ангуурчтэй юм <laughs> аа. Аа нөгөө нэг юу вэ штэ? Нөө боксод штэ тий. Аа нөгөө хөвөлт нь. Тийм байна тийм байна. Ангуурчтай юм уу гэдэг юм. Өөх төвшин шаг хэрэг барьж байгаа юм. Гэртээ гэртээ авч амжихгүй болохоор шүү дээ хаацтай үлдээчих гэх юм байна л та. Сая энэ тэр нэг шийдэж өгөх юм болж байна. Энд юу энэ тэнд очсон байл шүү дээ хайрцгууд. Энэ хайрцгууд нь манай доор хүртэл илэрч тийм. Харин тий. Юугаа төр юмаа хадгалуулт юм биш. Яг үйлчлэгээ. Дүр одоо сая энэ тэр нэг гэртээ гэрчин байгаа юм гэртээ байхгүй нэг миний хайрцанд үлдээж энэ хайрцанд үлдээчих гээд орой гэртээ артын хайрцанаас аваад орч. Яг кодинг яах. Одоо одоо ингэжтэй нэг гадар явж байгаа хүмүүс нэг дэлгүр мэлгүрээ ингээд хүнд үлдэх гэхэлэр дэлгүүрийн хүн гойдаг ч юм уу те. Эсвэл бүр ингээл яг яхаа мэдгүй шүү дээ. Найдвар хүн доо төлхөө, урутаас, камер одоо өөрөө юу л хийдэг те. Эсвэл найзуудаа шаваадах гэсэн чи цөөх дөрөв юм болчаал гэдэг. Тэгээ тэр мэрийгэ өдрийн 1500 төгрөгөөр хийгээд өгч. Тий, хоногийн нэг л хоногийн юм шүү дээ. Хөргөлт өгч байгаа. Бэлтэй нэг яа. Өнөөдөр 3 хоног мартах юм бол өдрийн 1500-аар тооцоод тооцоод 3 хоног мартахад 4500 болж байгаа байхгүй. Гэтэ амар энэ тест. Амар амар тест. Хүссэн газарлаа гэр хайлыг зааж өгөхгүй гэсэн үг. Одоо ингээ заримдаа шууд гинт хэлнэ. Таны цайлга одоо очиж гээ. Агри хай би өгнө. Гэл нэг чи бид нэр ингээл онлайнэр юм авангууд байна. Хэцээд штэ. Хагиох хэл заримдаа айгаад гэж орой мэрэ. Гарч ирсэн чинь. Одоо очиж гээ үргэлт. Дүгжрээ ихтэй байлаа гэл орой 10 цаг магт. Тэгээ хагиох айгүй хэцүү. Яг тийм тийм хагиунд хагиох ч мөр. Тийм байна, тийм байна. мартсан санснаа манайхаар илгээ. TP Box таны шин 24/7 хаяг. Яа. Яа чон юм чи нөө сэрлээ мэрс дийлэхгүй гэж идэг. Сэрлээ сэрэл гэж хэцүү юм да тайван амармаар байхад гэнэ. Олчир аваад ирэх шиг гингүүтэй нөгөө ихнэрээ. Энэ их л тоор эрт болдог байх нь дээ. Сүүдээ гайлгаад энийг тах юм. Чи яг хоёлоо ойлгохгүй байгаа чи. Хөлтгүй юм юм шиг. За би тийм найрс. Яг л миний намайг л юу баралдсан байна. Миний үйлдэлийг л хүмүүс дуурайгаад хийцэн байна. <laughs> Яг ингэдэг харин тийм баха. Оо ингэдэ өдөр ажиллаа хийн шүн нэг имерхүү хизээ унтаж амрах юм бүү мэд. <laughs> Үргэлжлийг оройгоос гин. <laughs> Үргэлжилийг оройгоос. За одоо дараагийнх нь болохоор утсанд нь ханаа. Оо ядаргаа. Утсаагаа тийшээ тавьчих. Тэг юм шалахгүй санаа зовлтгүй. Ринцэн бүр юм ултгаа зогсчдаг шүү тоо тоо тоо тоо тоо тоо. Юус юм бас туулах гаагүй. Өстөө эндүрсэн байна. За юу хэлэх вэ гэхээр энэ муугийн хилцээм ширүүс утсан амжираагүй. Тэгэд хараа илүүр сандраал. <laughs> Нүд мүдэн гүгээд байхгүй. Ингэж. За ойрын хугацаанд ээж аав хайртай дотны хүмүүстэйгээ ярьж хайртайгаа хэлнэ үү? Одоо хамгийн сүүл хизээ хайртай гэж хэлсэн бай. Намраа дуу. Аа ихчтэй, ойр дотны хүмүүстэй. Аа, ойр дотны хүмүүстэй. Ойр дотны хүмүүс ч одоо нөхөр мөхөр ах. Үгүй ээ. За би эндээ бол тэр одоо хамт байгаа тэг шиг. Өөр хүмүүс. Хүлээгүй. Хүлээг хүлээг амруудсан. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрэл хасаар агшны даалгавар бол хайртай хүн руугаа хин нэг рүү ах руугаа ч юм уу ээж руугаа аваргаа тий. Гэтэ би би юу н хэлтийм байна. Манай ээж авч хоол идэг болгоо. Нэг гэр бүлээс нэг дуудлага хэл болно. Би би яхаа. Согтуу байх юм уу гэдэг. Мар хэлж өстэй хэлэх юм чи. Найдад юу ш. Найдад юу ш. Найдад спикер юу ш. Аялтаа ш. За би найзлгаа ярьд юм. За. Хөлөөр. Төвшүүлнэ яриад. Төвшөө юу хөх. Аа байна уу? За орой минь за. Хайртай шүү. Хайртай шүү. Юу хайртай? Үгүй би одоо чамд зүгээр хайртай шүү гэж хэлж болдгоо маашаа. Оо чи бүр авчихсан байлаа. Би тийм нэр хүний хайр маяг яах вэ? Найз өөр зүгээр хайртай шүүж явах чи ямар намайг зүгээр бүр ингэждэг аа. Сэтэ хүлээж авъя та. Яа. Яа ицаа. Тэвай. Дажгүй юу? Би одоо чамайг бүр ингэж хүлээж авах хайртай шүү гэдэг юм бол өө найз нэгсэн хайртай шүү гэж хэлэх юм болов гэсэн чинь юу солиороод байгаа энэ гэж мэгэд. <laughs> Эсэргээрээ За болооч тээ. Ийм эрүүл байна, сав сарвал байна. Зүгээр л байж тээ, зүгээр. Зүгээр л хайртай шүү гэж хэлж болдгоо юм хаашаа юм бэ? Гим гим тэгэл уцтай хайртай шүү. Солиороод байгаа юм. Гой хүлээж авах юм бол өгсөн чи юу вэ? Бүр алж штэ. Дэжгүй амжилттай. За. Эрэгтэй мөн эмэгтэй мөн? Байн байн байн. А хано. Яг орж ижилээ. Аа. За за хайртай шүү. Яасны. За чи хайртай шүү. Чи аа. Оо, гадуур. Хитүү. Ой, их нэртэй гал. Аа, намайг Тэ. Юу гэж? Өөр хинтэй. Оо юу ихтэй. Ажлаа да. За. Хариу хариу. Хайртай шүү. Хайр хайрлж аваад хайр хайраа хараараа хайрлаа. За. За баг. Ямар аамир вэ? Юу их нэртэй гоо юм уу? Аа намаа натаа. Хинтээ ялах гад байна. Залаа. Бүр ансаа. Энд чи зүүнээ эндээс та нар ч одоо яагаад байгаа юм бэ? Аа мөн үү? За одоо тий дэлгэнэ. Би юу? Үгүй шээ тэлгүй дээ. Би яг эндээс зүгээр хацрахч штэ. Би ээж байгаа залахч юу? За. Нэр яг аим сандар тийм ээ юу гэж хэлэх бол гээд. Тэ. Юу гэхгүй сая төвшөө. Байна ээж сайн уу юу хийж байна та? My voice үзэл. My voice аа. Оо за би энэ таны мэйл гээд. Хайртай шүү гэж хэлэх гээд. Оо за баярлалаа миний хөө яа үлдэх юм бэ? Яагаачгүй харин гинт залгамаас нэгдээд. Аа за за. За өнөөдөр жоох юм а бичүүл. Бичлээ өнөөдөр зөндөө юм хичээл амжуулчаал. Хон хон. За дээж тэгэд залгая за. <laughs> За хайртай шүү. Йоо. Тэрээс уусан юм уу гэж хэлсэнгүй. Хамгийн гоё хүлээж авсан. Хамгийн гоё хүлээж авлаа. Миний гэр бүлээс хэцүү 3 блок л. За одоо бүгдээрээ дуртагаа тайлбарлах хоёр хоёр яваа. Нэ бүгд тусгай гинэ. 2 2 цаас. Би юуныгаа хариултыг харихгүйгээр асуултанд хариулахаа нэг бол тийм бол тийм гэж чинь. А тэ нэг асуулт асуу. Тэгээ тэнд үгүй бол үгүй гэж чинь. Би юуныгаа хариуг би юунаас харахгүй асуухгүй шүү за. За сүүлийн хугацаанд би юунигээ харсан тохиолдол гарсан уу? Хугацаанд гэдэг нь одоо сүүлийн нэг сар, нэг сар. За, тэнцвэрийн бүлээс гэдэг үү? Хоёулаа зэрэг үү? За. Харагч байна уу минь? Хоёр өстө харддаг юм хаач. За. Мөн ингэ. Бүгд би ганцаараа тийм. Яасан. Камер жилээ тийм юм гिचх юм ах гэсэн чи ямар ч сөрөглөлийн би. Ер нь гэж хэлсэн. Тоглолт юм аа. Яагаад яагаад хартаагүй яагаад хартаагүй. Тэдэ хартах юм гараагүй юм ч одоо. Тийш тийш хартах юм гараагүй. <laughs> Гарсан бол хартах гарсангүй дээ. Таач гарсангүй дээ. Аа минийх яагаад тийм бэ гэхлээр нөө төвшөө жижигэ бэлтэж байгаа. Тэг шүн 2 3 мороо гэж дуусч мастдаг. Тэгэд үнэхээр яг сүүлийн нэг сар бол хартах юм гарсан. Яг яагаад шүний 2 3 хүртэл алгуулсан бэ энэ гэж мэгээд. Тэгээ юу яг тийм орой болтол бэлтгэл хийдэг өгсөн шүү дээ. Ийм бэлтгэл юм бэ лээ. Гэртээ оройдж ирсэн. Эрт тараад байгаа шүү дээ. Хийдүүлээд байна да. Амир хэцүү юм лээ. Би тэгээд жүжигч хүмүүсийн амьдрал одоо ийм шал сонин санагцаа надад. Тийм бэлхцээ. Насан туршдаа тийм амьдрал ёо. Амар хэцүү ингээл олон кинон тоглоно. Тэгээд би чинь цаг наргу хитэн сар мараар алгуулж штэ. Тэгэл бүр хол мол байдаг гэж. Тэг хол ахаа бүр хэцүү. Хамгийн урт хугацаа нөгөө чинь кинонд нэг 20 хоног хийчихсэн. Сар. Тэгээд сураг тасаа. Холбоо мал бодчих. Сүлжээгүй үе байна. Сүлжээгүй үед нь л заа зэтэй баг баяртай баран хөргөө биш үү? Доктор нь ямар ямар эмчтэй тоглосон байна. Хөргөө шиг амжааг нь үү? За, дараагийн асуулт нь өчигдөр та нар sex хийсэн үү? Өчигдөр та нар sex хийсэн үү? Та нар та нар. Гэхдээ хүний бүрийг асууж штеп. За. За бичээч. Би л хариулт авах шүү дээ. Тийм үү? Тавуулаад оо. Оо май гад. Чи чи нэг үгс чи тийм битсэн шээ. Чи би бодоо өнөөдөр цохоо. Яасаа тийж бодчих. Яагаад тавуулаа үгүй вэ? сарын 20. Төвшөө нөө нэг хэлсэн шүү дээ. Гэртээ шүн оройтж ирээд байгаа гэдэг. Унтчих хойд ирдэж байгаа учраас үгүй. Хоёр цэгийг умаа гэж болоо. <laughs> Яагаад? Вээл зэсэд хөчтөр хөл юм гараад тэглөө оройтчихлоо. Өчтөрийн үед бол тий. Өчтөрийн үед бол тий угаасаа хөл юм гараад оройтчихсан ба 2 3 бол. Аа. Тэгээ манай их төр дандаа хэлчих чи хөлбөмбөгөө сонгох нь намайг сонгох нь. Тэгээ хөлбөмбөгөө үдчих хайр чамаа сонгоно гэж. Үдчих сонгоно. Үдчих хаасаа. Үдчих хэвчтэй. Тэгээ одоо бараг эвлэрсэн тэл. Бага. Бүлэг ширцсэн. Аа ингээд хасаар акшн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Ингээд хүүхд ороод ирлээ. Бичлэг. Өө баам биш зүгээр. Баам гараад. За одоо яасан. За ингээд хасаар акшн маань Үүшээ наа. За ингээд хосрагч маань одоо өгөр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараараа уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа.